Ah, ich habe einen neuen Auftrag von unserem Chef bekommen. Neuen Auftrag? Jo. Haben einen neuen Kunden? Nee, das ist ein ganz besonderer Auftrag. Wir beide sollen Werbung machen für neue Mitarbeiter. Neue Mitarbeiter? Ja, du, hier steht zum Beispiel für Auszubildende, nicht? Im ja. ersten Ausbildungsjahr, da gibt es 1140,69 Euro. So viel Geld, das ist viel Geld. Das ist eine Menge Geld. Und nicht zu vergessen, die vielen kleinen Leckereien, die wir immer kriegen. Oh ja, wie der Käsekuchen von Bremeyer. Oh ja, der Käsekuchen von Bremeyer. Oder das Likörchen bei dem alten Schmidtmann. Oh, der Schmidtmann. Ja. Ja, das ist schon ein schöner Beruf. Du, da fällt mir gerade ein, vielleicht braucht der Chef uns ja gar nicht mehr. Meinst du, der Alte will uns ersetzen? Mag sein. Aber weißt du was? Das soll er mal ganz alleine machen. So ist richtig.